deveria ser? O quê? Eu vou resolver isso agora. Pronto. Mas como é? tirada de lá! Vou resolver isso agora. Que é vassoura.